Eca, que nojo. Você não é petinho só mais não. Ô Lara, você é fomenta, Lara. Não, ah, não, Lara, é Magali. É a Magali. A Magali é mais gordinha. E ela é mais branquinha que a outra. Ah, barrigona. A outra, ela tem umas a manchinhas marrom. Que fofa. a carinha dela. que fofura. Dá vontade de esmagar ela. <laughs> A mãe dela olhando você. <laughs> Cadê meu filho? Minha filha tá Mexendo minha filha aí. Duas fêmeas e um macho, Riquinho. Uh, uh, uh. Tá querendo mamar, você é aquela família. Tá, aquela que te fazer mamar. Ah, saiu. <laughs> riqueza quer é dar leite, né? Mama, minha filha é mama. Magali a Fomenta. E o Fomenta, como é que é? O fofura, gente. O nenê gostoso. e <laughs> é, vamos lá, tá tremendo de frio. Vamos lá nos seus irmãos. Vambora. Eu sou três irmãs gêmeas e no seu irmão. Esquentar a casinha, gente. Eu <laughs> dou. chorando. É o pretinho que tá chorando. Não é não. É a, é a Magali. É a Magali? Não é não. É a Lara. A Lara tá é tá chorando. Ô, oh, Du, tá querendo mamar. deixa a Riquezinha. Deixa a Riquezinha. Deixa. O chorando quer é mamar. Ela acha que é a mãe dele. Vai dar mamar seu si. <laughs> tá sem leite. Já deu mamar o dia todo, ó. Ó, ela é brava, ó. Tô falando? A Magali é brava, ó. Ela é gulosa. Ih, neném. Ó, ela tá agitada. Oi, oh, oh. Lara, chora não, sua mãe desnaturada. <laughs> Talvez a chorar nem é que dar leite assim subiu! Subiu pra pegar no retinho. Tô com fome, mamãe? Tô com fome. Olha, Papo a Magali não tava aguentando subir, não. Ela tá hum. aguentando subir, não. Né? Tá gorda demais. É muito pesada. Igual, igual o Todd, quando ele era mais pequenininho, ele ficava... O Rex nem liga. Ele... Vem cá, Rex. Ele ficava tentando subir no sofá da avó Linda, papi. Se ele não conseguia igual o é faísca, é bravo, ó. Igual faísca. E o Rex tá vindo ali. Né? deixa, deixa, eu tentar pegar ele, seu. Deixa isso pra lá. Deixa eu Ah, ela tá protegendo, tá vendo a, a portinha? Não quer que mexa eles não, tá? Deixa isso pra lá. Deixa, deixa isso quieto.